дверь? Что за дверь? Хищный зверь Хочешь убежать скорей? Просто двигайся быстрей Двери стать прочнее теперь Чтобы не было тепла потерь И дверной проем заверь А то выйди всем спить